کردم دیارم تا جوان باشم جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشم گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد چو از هر بی سوی وطن بادی خزان آمد چو از هر بی سوی وطن بادی خزان آمد بهارم را سپر کردم که اینی از خزان باشد بهارم را سپر کردم که اینی از خزان چشمانم دلم راد پیران و انیسی تیفلکان باشم کنم تاجی سر دنیا دیلارا تاج کیستان زی تخت و تاج این دنیا همینم آرمان باش! زی تخت و تاج این دنیا همینم آرمان باشد زی تخت و تاج این دنیا همینم آرمان باشد من از این سرزمین تیرو همان را دور بیمودم من از این سرزمین تیرو همان را دور بیمودم که در آسمان از پرگیلا رنگین کمان باشد که در آسمان از پرگیلا رنگین کمان باشد قسم با شیر مادر خوردم در نزد خلقی قسم با شیر مادر خوردم در نزد خلقی که بخت و راهی عمرش همچو شیر مادران باشد کی بخت و راهی عمرش همچو شیر مادران باشد چشمانم دلم همراز پیران و انیسی تفلکان باشم کنم تاجی سر دنیا دیلارا تاجکستان را زی تخت و تاج این دنیا همینم آرمان باشم زی تخت تاج این دنیا همینم آرمان باشد زی تخت تاج این دنیا همینم آرمان باشد جوانی را فدا کردن بیارم تا جوان باشم جوانی را فدا کردن بیارم تا جوان باشد گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد دل را تاجکستانم بهشتی جاویدان باشد